Serikali ya Urusi imeshutumu Ukraine kwa kujaribu kufanya mashambulizi kwa kutumia ndege zisizo na rubani yani drones kwenye ikulu ya Kremlin nchini Urusi kwa lengo la kumuua Rais Vladimir Putin, hizi zikiwa ni shutuma kubwa zaidi ambazo Urusi imeitoa dhidi ya Ukraine tangu vita dhidi yake ianze. Ikulu ya Urusi ijulikanayo kama Kremlin imesema inalichukulia shambulio hilo kama hatua ya kigaidi iliyopangwa na italipiza kisasi wakati wowote na popote inapoona inafaa. Msemaji wa serikali ya Urusi Dmitry Peskov amesema Ukraine ilirusha ndege mbili zisizo na rubani kuelekea ikulu ya Urusi jana usiku katika kile inachodai kuwa ni jaribio la kumuua Rais Vladimir Putin ambaye hakuwepo katika jengo hilo wakati huo. Afisa mkuu wa rais wa Ukraine Malaiko Podolak amesema Ukraine haina uhusiano wowote na tukio hilo inayodaiwa kutokea. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky kwa sasa yuko nchini Finland na anapanga kusafiri hadi Ujerumani kwa dhumuni la kuomba msaada zaidi wa kijeshi kutoka kwa washiriki wa magharibi. Mimi ni Adele Watts.